जवाब देना बहुत ज़रूरी है बंदे क्योंकि यहाँ के कुत्ते बहुत ज़्यादा भोग रहे <laughs> औकात के बाहर मत जा मेरी जान तू तो ऐसी फिकत आए जैसे पान की दुकान फाइव स्टार के नीचे दाल चड्डी की दुकान का तो मेरी तो मेरे को पता है तेरी बंदी को हम सब ने कुल्फा कराए तेरे साथ वालों ने भी मेरा लड़का है हिप हॉप की म्यूजिक पे माहौल लगाए हिप हॉप की म्यूजिक पे माहौल लगाए मिम बना दूंगा सीन बना दूंगा मिम बना दूंगा सीन बना दूंगा मिम बना दूंगा लंड मेरा जाएगा तो सह नहीं पाएगा गाने के जरिए से छोड़े भी जाएगा भीख मंगने को तू मेरे पास ही आएगा अपन तो खड़े ला छोड़ के दिखाएगा बम्बा सत्तर से वन साइड मचाएगा हिजड़ा बना के मैं देखो ना चाहेगा फटे तू तो यहाँ पे तू पैसे कमाएगा पे तू तो पैसे कमाएगा फटे तू यहाँ पे तू तो पैसे कमाएगा फटे तू यहाँ पे तू तो पैसे कमाएगा हिजड़ा बना के मैं देखो ना चाहेगा बहुत सौ दो सौ करता ना बेच दिया तुमको तीन सौ रुपये अपन मीम नहीं सीधा सीन बनाते सुन सिन बना दूंगा सिन बना बना दूंगा सिन बना दूंगा सिन बना बना दूंगा सिन बना दूंगा सिन बना बना दूंगा तेरी बंदी को भेज मैं मीम बना दूंगा सिन बना दूंगा सिन बना बना दूंगा सिन बना दूंगा सिन बना बना दूंगा सिन बना दूंगा सिन बना बना दूंगा मैं चौकी में जाके मैं गेम बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा तेरी बंदी को भेज मैं मीम बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा मैं चौकी में जाके मैं गेम बना दूंगा तीन सौ रुपये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि तेरा खड्डा खराब है फिजा आउट